melihat dirimu hadir Rasa hati ini inginkan dirimu Hati tenang mendengar Suara indah menyapa Gelora hati ini tak usah Rasa ini tak tertahan Hati ini selalu untukmu Terima setia tulus baik